Vamos amigos, vamos a carretear aquí con dos señores en un bote de estos como ven rústico. Va a poner la vela y bueno, pasar bueno hoy. Vamos a ir a ver eh, estrellas de mar, entonces, pues, allá les mostraremos cómo está la cosa. Entonces, nos vemos. Ok. ¿Cuánto camelito? Por Miren el, color tan hermoso del mar. Ah, son, hermanos, Margaret. Oh. ¿Is your brother? Hable, hable. Estamos, vea, con él. Say hi. Y el hermano que está allá nos van a llevar a ver estrellas de mar. Son dos hermanos, son pescadores de la y aquí estamos con ellos felices, papá. Bueno, eh, ¿cómo los contratamos? Caminando. Aquí la forma de conseguir, hay jaladores, como podría decirle, gente que, que, que trabaja con las personas que hacen los tours. Entonces encontramos una persona que nos jaló y nos ofreció este tour que nos costó... 16 dólares. Pero fueron negociados. Entonces, ya saben, tienen que negociar. Aunque aquí en África es duro negociar, o sea, casi no le bajan precio a las cosas, pero pues no. Pero hoy es como low season, o sea, no hay mucho turista, entonces las cosa es tan barata. Ajá. Ahorita es abril, entonces es buena época para venir. El único problema es que llueve a veces un poquito, pero hoy sí, el día Hermoso, mire, despejado. Bueno, aquí estamos ya, navegando, mire. En un velero. Valero tipo Zanzibar. And uh, how long we were here? We, we see something yeah. yeah. How much do they get the game? Solamente. Bueno, nos estamos preparando para meternos al agua. Bueno, ya careteamos, hay estrellas de mar bonitas, pero la verdad la visibilidad está un poco regular, pero bueno, muy chévere.